Merhaba Neskiyem takipçileri, merhaba Android severler, herkese merhabalar. Bugün Android oyunumuz Wire Surface oynuyoruz. Ee, umarım keyif alırsınız, umarım videolarımı beğenirsiniz. Abi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim ki e, varsınız. Ama başka bir şey değil, o araya kaynadı. Ee, iyi seyirler diyorum arkadaşlar. Şimdiden üzere oyuna dönüyorum. Oyuna kısaca bahsetmek gerekirse 10 e, milyon oyuncuya sahip bir oyun. Baya bir ilgi var. Oyuna direkt başlamak zorunda kaldım. Yapacağım şey. Bayağı izleyeni var, oynayanı var, e, oynayanı var. Bak, alırım. Oyun klasik e, oyunlarda. O tarz bir oyun. Arkanızdan gol bir koru kovalıyor işte. Öyle bir oyun işte. Altın topluyorsun. Altın pek. Ah yakalandık. Yakalanmayı da kayıydı. D'ye devam ediyoruz. Eh. Arkamızda biri polis var. Ee, duvarları grafiti yaptığımız için kovalıyor. Yasal bir suç biliyorsunuz. Varlara kamu zarına, malına zarar vermek. O yüzden arkamızda polis mevcut. Mevcut. Ah. Ah be yine yakalandım ya. Durmadan, durmadan koş. Polis gider misin? E bunu almak işte böyle bir şey. <laughs> Kayaklar. Kayaklar. Çünkü kayaklar ne şey No, no, no. İyi oynadım söylemez. Ama ne yapalım? Elimizden geldikçe e, oynamaya e, oyuna da yeni başladım. Hiç demedim. Bazı şey. E, e ne demek? Ha, free. Toplayınca bana böyle ödül sanırım. Hatıran. Karatür. iki. Hop. Ah alamadım. 40 tane de maske toplamam gerekiyor. Sanırım bana verir. Aa. Hoppa. Yapma be. E harfini alacağım diye. Fazla basmış. New High School. Yeah. an tabletimi kaybedeceğim. yaklaşık bir e, 10 ila 15 yıllık bir Bir Android oyunlar peki yarım saatli bir şey bekle. E, free topladım ne oldu şimdi? Ay fazla bastım. Çok daha fazla oldu. Aa! Cama yapıştım. mi? Kaldığım yerden devam et. Arkadaşlarım arasında bir var olsam. Öyle olsa gerek. Ve mıknatıs alarak etrafındaki altında Bir tane daha ne olur. Ya vermem daha. High school. Devam ediyoruz. Durmak yok. Yola devam. Kendi korumaya egal etmem lazım. Ayakkabı ne? Tam daha fazla zıpla. Ah! Tam da bir şey zamanı buldun ya. Adalet. Yes. Rush. Rush. Rush. Ya oğlum araya düştüm ya. Dikkat. <laughs> Evet. Bu sefer son. Ekonomi egale edemiyor. Oo. Böyle bir özelliği varmış ya bana niye? Ben bize ben atlatabiliyor muyum? ikisini alacaktım. Hop. Hop. Hop. Ah bunu yapmayın. Öyle kaç dakika? 6 dakika. 4 dakika daha oynarız. 4 dakika oynadıktan sonra daha bitirdim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım eğleniyorsunuzdur. Ee, aba eğleniyorsanız kanalımdaki videoda beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Unutmayın. Unutmayın ki bazı şeyleri Yes. Ya geldim. Para fazla. Aa! Ah! <laughs> ya basamadım ya. Basamadım. Doğrum. Doğrup doğrup. Doğrup doğrup. Ve son etap. Daha da olsa gelmem. Bus ne? Al, almayayım. Arasın. Lan oğlum ya. Lan oğlum böyle olmaz. Öyle yapılmaz. Ya. <laughs> Emi. Başlasın. Ayak basın. Ben. Durmasın. Durmasın. No, no, no. Bu kadarmış. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Android severler e, kendine e, iyi bakın. Ölmezse kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.